Назаре Логинным ты Назаре В этом поле на сами Хат на крайней зоне Выйти тоже Назаре Логинным ты Назаре В этом поле слова на черный хат no de maricas al fuego.